的一件事情，因为在结婚之前，也是也算是一个很突然的一个决定，因为在前面这二十六年的时间都没有想过结婚这件事情，就为。 gracias. 进入了这个这个神的国里面去，因为其实为什么很感这件事情，因为也这个事情也对我来讲也是蛮蛮突然的，因为我自己从来没想透，会在可能会想哎，我可能老了的话，事业有成了，可能哪一天会去去教会去学习学习，去了解一下人生怎么样，到底就是人生怎么样，觉得平时都很忙，可能去都为了教。 而且很突然，就是从回回也是今年从国内回来的时候，我也是也是很抗拒这个教会的。我觉得，呃，心情不是很好，然后身体也不是特别的如意，所以我不是很想来这个教会，就是交流嘛。当时蛮排斥，但是那一天呢，突然有这个想法，我说我要想要到陈医生家里去看一看，啊，那就就是很。 就是那一次呢，我突然就是听陈哥讲他的见证，当然这个见证呢，我以前也听过两两次了，也是明明听听过两次，但是也没有什么触动，因为我觉得这些。哈哈哈时候确实很感动，但是我相信，因为人是可以改变自己的，你可以通过哈哈通过哈哈哈哈哈！哈你哈哈哈！哈哈哈 我想要创业，可能这个过程当中，如果你通过自己的努力都是可以做到的。所以我对我的感觉就是我很感动，呃，成哥的经历。但是你说如果与神挂钩的话，我觉得当时的我还没有理解得了。但是那一次，呃，就是真的是我很相信，真的是神的存在就在那个地方。但是这个这个东西怎么去解释，我不太清楚。但是我就知道，这不是人所做，那是。 能够一个人所能做到的，那一定是神在在那个地方。那一天我真的是非常的感动，说哇，真的神真的是这么伟大，这么的爱这个人，我就很感动。呃，当时我就下决定，我以后一定要好好读圣经，我一定要每一次都要来教会，来倾听这样的话语。我觉得这样的东西对我触动很大，而且给我帮助很大。所以从那之后呢，就是。 经常会来，而且在成都的这个在圣经的讲解里，就学就是真正的是慢慢对神的了解越来越深，直到自己也也是也是把自己的一个经历也融进去的时候，你会发现，哎，神真的是在那个地方。如果说如果说没有没有神的存在的话，我可能真的是不会在这个地方，也不会做做这样的事情。我当我慢慢慢慢走到那个过程的时候，也是到受洗的前三五天的时候。 然后就决定受洗，呃，而对这个受洗对我来讲真的是非常的重要。为什么？因为我自己呢，其实我是一个，呃，算是一个蛮努力的一个学生。虽然说我蛮孩子气，但是我其实还还蛮要强的。从从从很小的时候到大学到研究生，我这个过程中很很努力，而且也能够看得到自己真的是一点一点在成长。从一个非常羞涩的一个人到。 羞涩到不敢在人面前讲话，就是假如说我是班长，我假如说我要宣布啊，我们这个周末呢有什么活动，那我从坐上站起来，我要说一句话，哦，我真的是感觉脸红，心跳加速，我真的是很恐惧。但是慢慢慢慢慢慢的呢，因为我我有一个目标在支撑着，我说我在大学我一定要做学生会主席，我一定要拿国家的奖学金，这是我的一个目标。但是其实。 的水平还是远远不足的，但是这种努力呢，一直一直的这么支持着我，而且一点一点的看到自己的成长。但是我发现自己，你可能看到自己的成长，但是你发现自己的改变还是蛮小的，因为，我我我我对自己有一个要求，就希望真的是希望自己成为一个什么样的人。 真的是希望自己能成为一个，用现在的标准讲，就是神所喜悦的人。但是我发现，尽管我的目标在一点一点的实现，但是我自己所。 只要去找陈哥为你解，为你解答，他都会不厌其烦的去帮助你，能够一点一点的去认识和靠近神，真的是能够入到这个大家。庭。